Всем привет! В этом видео хочу показать, какие бывают клетки в крольчатнике. И вообще, какой может быть крольчатник в своем хозяйстве. Так сказать, мини-ферма. Вот такая вот клетка. Это вот одна с кроликами. Вот очень самый удобный способ содержания. Вот в такой клетке. Одноярусная, не двухэтажная. <clears throat> Все отходы кроличьи, они падают вниз в такой вот желоб, который, который простым способом обыкновенным выметается вот такой вот щеткой. Вот такой вот щеточкой. Вот. Значит, вот кролики себя в, так, в таких клетках очень хорошо себя чувствуют. Вот. Сама, сама клетка очень удобный подход. Клетки очень удобный. Вот, это короткое видео. Такое, если нужны подробности об этих клетках, о их изготовлении, могу снять отдельно видео, рассказать. Вот. Также есть и вот такая вот двухъярусная клетка с зайчиками для зайчиков. Это вот тут уже с маточником. Там вот сейчас крольчиха вот эта вот мама родила кроликов. Их там не видно, они закопаны. Вот, не буду беспокоить, тревожить. Вообще, если нужны подробности о разведении, кроликов. Могу отдельно видео снимать, рассказывать, делиться секретами. Вот. Самый, самый аккуратный способ, самый удобный способ и неприхотливый. Вот такое содержание <clears throat> маленького пушного зверя, зайчика. Вот. Все они живут отдельно, каждой своей секции. Достаточно им удобно. Удобно кормить. Вот, такую, вот такие кормушечки можно изготовить самому. Вот. Насколько я слышал, где-то, что это называется шедовый способ разведения кроликов. Ничего сложного в разведении крольчатины нету. Кролики достаточно неприхотливые особи, животные, зверушки. Вот, если надо будет, тоже расскажу отдельно. Пишите в комментариях. Что удобно в этой клетке, удобен подход к ней. Вот. Просто открывается так крышечка. И сверху все дело можно наблюдать, за кроликом ухаживать, кормить. Так что вот так вот. Вот золченый конец. Такой вот. Чувствуют они себя вообще прекрасно. Все это дело организовано в обыкновенном сарае. Вот. Это вот ковер я повесил на окно. Старый какой-то ковер от солнца. Как в юрте получилось. Это вот портрет котика. Мой племянник нарисовал. Вот такой, думаю, куда повесить? Вот повесил сюда. Это их президент. Кроличий президент кот. Вот. Так что вот такие вот. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И с этой стороны восемь. Шестнадцать секций 18. Все дело, все, весь, все их отходы, все какашки, проще говоря, какашки их, все падают через сетчатый пол и от, э, уходят, высыпаются вот в такие вот бачки, в такие контейнеры. Вот. Не знаю, видно, не видно. Вот такие. Так, снимаю в таком режиме, без монтажа сразу. Вот там вот, вот, смотрите. Вот. Это вот я не замел специально. Если когда заметаешь вот этот вот весь их навоз, вот, э, вот в это отверстие он легко все сметается. Вот этот желоб, в котором все их отходы находятся, а, легко чистится и блестит прямо здесь, аж блестит. То есть я специально сейчас вот не, не замел. Сейчас штатива нет у меня. Я бы показал, как это дело делается. Вот. И очень-очень легко ухаживать при таком подходе никакого нету, никакой проблемы с э, чисткой клеток вообще нету. Три минуты уходят на заметание, три минуты всего уходят. Ну, пять минут, ладно, пять минут, но все равно ты не возишься с говном. Просто взял, его смел и баки потом вынес. Можно это делать хоть каждый день, можно делать раз в неделю – можно раз в две недели, кому как нравится. Кроликам в, в сарае не холодно, то есть они морозы переносят очень даже неплохо. Вот. Им даже холод полезнее, чем жара. Вот. Такие вот зайчатки. Вот это вот общительный всегда общается, всегда ему все нравится, зайчонок. Имена я королям не даю. Не знаю, что-то как-то мне кажется, что это неэтично давать зайцам имена. Вообще это, конечно же, не развлечение разведение короля, королей, это так сказать сельхозпромысел такой вот небольшой, вот, который кому-то приносит доход, конечно, кто умеет продавать и торговать, а кому-то не приносит, просто как хобби. Вот. Но если постараться, то бизнес достаточно можно организовать. Они плодятся, что шальные. Вот. Если их регулярно накрывать и регулярно и, и есть куда э, их распределять потом подрастающее поколение, то можно этим заниматься без проблем. Вот. На первых этапах, конечно, будет это все ну, как бы эффекта особого не будет, но потом в процессе само собой оно как-то получается само собой, что уже и реализация откуда-то берется, сама даже просто вот где-то предложить и все. Вот. вот это вот Здесь тоже удобно. Вот здесь вот поддон, он выдвижной. Туда тоже все экскременты зайчи уходят. Потом этот поддон вот так ну, вытягиваешь и носишь, и все это на навозную кучу. Вот. Навоз потом можно, конечно же, использовать для огорода, у кого есть, кто этим занимается такой вот крольчатник вот сейчас я возьму общий план вот вот такой вот вот помещение вообще в принципе совсем совсем совсем небольшое но вот уместились они Вот ну, все компактненько красивенько так это вот бутылка мешается убрать бутыль. Водичку всегда надо давать. Кроликам они любят пить водичку. Едят все, все подряд. Все подряд едят. Ни, ни, ни, ни одного летального случая не произошло уже два года. Вот так вот организовал такой вот микрофермочку такую. Вот. Тут вот, вот еще у меня есть. Вот там вот зайчишка. Я его отсадил на время. Вот это вот вообще бывшая тумбочка. Я взял просто, выпилил окошки и сделал такой вот клеточку и дно тоже сетчатое. И вот пол, пол сетчатый. А это вот такой тоже поддон. Там вот черненький кролик, его там не видно. Вот. Вот такой вот способ разведения. Еще раз, вот все чистенько, все аккуратно. Пол просто земля, я не знаю, можно что-нибудь, конечно, насыпать сюда, там песок или еще что-нибудь как-то. Ну вот, вот тут э, утрамбовался он, такой он плотненький, ни грязи, ничего. И самое интересное, вот, чистота вообще во всем, во всем помещении, то есть все, все все их отходы падают вот в, этот, в эти желоба. Вот. Такие вот. Такой вот способ. Вот. Тоже общительные кролики. Этих уже скоро рассаживать надо, они а э, не знаю, два самца и брат, сестра, не знаю, но пока еще они это вот водичку он пьет. Вот такой вот. Вот они знают, все прекрасно. Зайчики знают, вот он пьет а, э, из носика специальный такой ниппельный поильник, вот он. Вот. И вот просто его в бутылку врезаешь. Вот так вот. И все, они пьют. Кормушки вот такие вот тоже вот я подглядел как их изготовить. И вот так вот нарезал их. Это профиль алюминиевый под гипсокартон. 90 на 90, по-моему, размер. И вот такие вот корзиночки делаешь с э, рукавом подачи, <laughs> так сказать, засыпки комбикорма. Вот. Так, такой вот способ такие, такая вот клетка. Просто хотел вот показать. Не получается у меня, конечно, снимать как надо. Научусь, может быть. Получше будет качество. <coughs> Сценарии надо, наверное, какие-то писать заранее. Вот так вот решил вот спонтанно заснять. Если есть какие-то Вопросы пишите в комментариях, отвечу. Вот. У кого будет желание, ставьте лайки, потому что я рассчитываю немножко на то, что каким-то образом у меня все-таки а, видеосъемка будет давать какой-то небольшой доход хотя бы на пропитание вот этим вот зайчаткам. Потому что иной раз комбикорм, конечно, это может быть иногда накладно. Едят они постоянно, постоянно едят. То есть затрата на комбикорм, ну, небольшая, но есть, конечно. В месяц надо вот учитывать, кстати, это в бюджете всегда в своем это комбикорм. А так все остальное, конечно, надо заготавливать и траву, сено. Овощи они любят все. Остатки от овощей съедают запросто. Хлебные остатки тоже, сухой хлеб тоже едят. Да и обычный хлеб дать они слопают за здрасте. Не знаю, все говорят, что нельзя давать им их, пучит, там еще что-то. Я что-то никогда этого не замечал. Вот. И вообще никаких симптомов ни, ни у одного зайца ни разу не было вообще каких-то болезней, как многие тоже вот жалуются, страдают. Вот. Что-то у них там все как-то не ладится. Вот такой вот крольчатник. Спасибо, что посмотрели это видео. Пишите, в общем, отзывы. Всем до свидания.